On dit que la Honkai est un bujutsu, c'est-à-dire un art martial, à la différence des sports de combat. Et ce que ça implique sur notre pratique, par exemple, c'est que notre état de corps n'est pas conditionné par des règles du jeu, mais qu'il est conditionné par la recherche efficacité qui dure euh, contre un nombre d'opposants dont on ne présage pas le nombre euh, et, et, avec des armes et des situations dont on ne sait rien. Euh, alors tout ça est bien prétentieux, mais ce que ça implique simplement sur nous, c'est une capacité à bouger librement. Et une capacité à bouger librement longtemps. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec des phrases d'Akuzawa Sensei qui disent régulièrement que la Honkai, c'est apprendre à s'asseoir, se lever, marcher. Parce que s'asseoir, se lever, marcher, c'est des choses qu'on doit pouvoir faire en permanence. Et que la fatigue ne doit pas nous empêcher de faire. Et la fatigue est liée à l'utilisation des muscles. Le fait que la Honkai soit euh, un art martial, ça va faire que nos gardes ne vont pas être, et notre état de corps ne va pas être lié à un seul opposant qui va nous taper avec les poings et que donc on va se mettre en protection du haut parce qu'il va nous taper avec les poings, ou qui va nous taper avec les pieds et qu'on va se mettre euh, dans une protection qui est liée à ça. Au contraire, on va chercher à pouvoir bouger en permanence et à pouvoir constamment changer la direction de son mouvement, changer son orientation et garder un rapport aussi bien avec quelque chose qui est loin qu'avec une opposition qui est proche. Donc ça veut dire une chose essentielle dans, la Honkai, c'est que on n'a pas de devant. On ne va pas être focalisé par ce qu'il y a devant. Et comme dans certains arts martiaux euh, ou dans certains sports de combat, avoir une focalisation devant et puis pour aller derrière, créer un nouveau devant. Au contraire, dans, la Honkai, on va avoir une sensation de tout le corps et pas de distinction entre l'avant et l'arrière, ce qui veut dire que notre, notre rapport à l'avant va pouvoir être va pouvoir continuer sur l'arrière sans qu'il y ait de différence entre l'arrière et l'avant. Et ça, ça change complètement euh, le rapport au corps. Et dans nos rapports avec les, pratiquants de sport de combat, alors je pense à, nos amis du jiu-jitsu brésilien, et je fais un coucou à Gino par exemple, ou, euh, aux boxeurs, euh, et à Elian et Bernard, ou au karatéka avec Marc, ils vont nous trouver très droits, alors que eux vont se retrouver beaucoup ici et, euh, notre position va leur paraître euh, étrange et, euh, leur, paraître arrogante parce qu'on est droit. Et on, retrouve cette position régulièrement chez Akuzawa Sensei, à être vraiment ouvert et à être vraiment droit. Et ce qu'on va chercher, nous, donc, c'est à utiliser cette sensation de tout le corps pour pouvoir rentrer et nous déplacer sans qu'on ait un avant qui nous focalise. Donc aussi bien lorsqu'on va mettre un tsuki ou, lorsqu'on va mettre une attaque shomen, il faut que notre Tsuki puisse directement nous amener sur une autre attaque. D'accord Donc, et, que, et que à chaque fois, nos mouvements soient réversibles. Donc on ne va pas se retrouver, vous comprenez, sur quelque chose qui va être ici, dans lequel on va pouvoir être emporté par notre, par notre cible, mais au contraire, on va se retrouver dans une situation dans laquelle, même si on est vers l'avant, on reste dans notre dos, et que donc notre dos et notre axe nous permettent tout de suite de tourner et de continuer nos mouvements. Et ça, c'est une vision du, mouvement libre qu'on va retrouver et qu'on doit garder quand on est sur les tanren. Les tanren nous placent dans une certaine situation qui nous permet après de, en combat, garder cette, euh, cette possibilité d'interagir contre plein d'opposants différents et des attaques qui viennent, euh, qui viennent de partout. C'est un des principes qu'on peut travailler et garder lorsqu'on fait nos tanren et, et nos kunren euh, en même temps ne pas se focaliser sur l'avant et rester toujours euh, à 360 degrés. Ah.